Bismillahirrahmanirrahim. Eng zo'r joyi. Qolganimiz suvda davom ettiramiz. Hammaga salom, bu iPhone 14 Pro. Men Aziz, qani ketdik. Oradan 1 yil o'tdi, iPhone 14 Pro seriyasi chiqdi. Ko'pchilik aytishdi, unaqa katta o'zgarishlar yo'q deydi. Biz o'zgargan boshqa narsalarni tanishtirib o'tamiz. Ekranini ko'ryapsizlarmi? Juda ham chiroyli. iPhone 13 Pro seriyasidan farq qiladi. Yangilangan qoshi bu Dynamic Island, bu juda ham chiroyli animatsion ekran. Xo'p, dizaynga keladigan bo'lsak, iPhone 13 Pro ga qaraganda kamerasi sal kattaroq, qolgan taraflari bir xil. Qo'limdagi rang bu binafsha rang, o'zbekchasiga aytganda. Bundan tashqari yana boshqa ranglari ham bor. Ko'k rangi, oq rangi, i oltin rangi, i qora rangi ham bor. dizayniga keladigan bo'lsak orqa qismi steklo yon taraflari metalliski и bunda ip68 zachtasi ham bor ekrani dyumi 601 dyum apple o'zini ekrani retina displey 120 yigirma ishlaydi и keramika buni nimaga populyarniy dedim chunki bu yangi rang iphone seriyasida tashqaridan qaraganda juda ham chiroyli ko'rinmoqda ho'p kamerasiga keladigan bo'lsak 3 ta obyektiv bilan qoplangan oldingi seriyalarga o'xshaydi faqatgina e, o'zgargan tarafi 48 megapiksel e shunda olingan rasmlarni ko'rsanglar bo'ladi asosiy kamerasi 48 megapiksel telefoto obyektivi 12 megapiksel sherik obyektivi 12 megapiksel videoda 4k 60 ta kadr yozoling iphone 4 pro telefonimizda 4k 60 ta kadr syomka qilamiz Suvlar ham hammasi o'ziniki ko'rayotgan bo'lsangiz, sifati juda ham zo'r sifati juda ham zo'r mana oldi kamerasida ham 4K 60 kadr yozyapmiz sifatlari ham ham zo'r bu effekti esa kino effekti deyiladi iphone 13 seriyasidan boshlangan e, 14 to'rt seriyasi ham bor 14 seriyasida juda ham yaxshilangan sifati ham ham zo'r u kino effekt orqani blur qilib beradi o'zizga asosan fokusni beradi ko'rayotgan bo'lsangiz, sifati ham ham yaxshi videoga keladigan bo'lsak oho kino oladigan darajada bunda chunki action modi qo'shilgan ha aytgancha oddiy video bilan action modda olingan videoni farqini ko'rsanglar bo'ladi hozir ko'rayotgan bo'lsanglar action modini yoqdi 28 k oladi, 60 ta kadr oladi hozir yuramiz a ketdi Action modini o'chirdi o'zini stabilizatorda ovomizi 60 oltmishta kadr Apple iki a 16 bionic 6 yadrdan iborat e, tranzistorlari 4 nanometr azusi 6 gb lpd ddr5 xotiralarga keladigan bo'lsak buni 128 talisi bor 256, 512 va 1 terabaytisi bor hozirgi kunda bizda ikki xil regionlisi sotilyapti Dubai versiyasi va amerika versiyasi amerika versiyasida nano sim karta bo'lmaydi esim поддержка qiladi a qo'limdagi dubayskiy versiya bunga ham nano sim karta ham tushadi eSIM ham поддержка qiladi kolonkasi tepa qismida va past qismida stereo kolonka 3.5 mm audio jack yo'q uje bu iphone 7 e, seriyasidan uje to'xtatilgan Nobodo cho'lda yoki dengizda o'rmonda yo'qolib qolsangiz Bunda iPhone 14 Pro va iPhone 14 seriyasida SOS funksiyasi bor ekan. U nima qiladi? Siz turgan joyingizdan SOS lokatsiya oladi, Sputnik orqali avariya xizmatiga xabar beradi va siz xotirjam bemalol uyingizga yetib olasiz. Afsus, faqat Amerika va Kanada davlatlarida ishlayotgan Apple kompaniyasiga 2 yil bepul xizmat qiladi. Hozirgi kunda narx-navosi har xil bo'lyapti. 1400 dan 1600 dollargacha bo'lyapti. Shu nomerlarga telefon qilsangiz, sizlarga arzon narxda qilib berishadi. Batarekasiga keladigan bo'lsa, 3200 tali, deyarli bemalol 1 kunga yetadi, 23 vatni zaryad oladi. xullas shunaqa gaplar o'rtoqlar kanalimizga obuna bo'ling videolarimizga like bosing sizlar bilan aziz bo'ldi bugungi video obzorimiz iphone 14 pro bo'ldi Zman pois klasa. İki de bombozcu. Ne kolları da değil mi? Oh! Bitti bitti. Test test. Kanalı koordinat mı? Kanalı ularni обзор qilamiz har juma kuni chiqazamiz video yangi telefon chiqazamiz обзор qilamiz bu hafta xudo xohlasa juma kuni iphone o'n to'rtni obzor obzor qilamiz xudo xohlasa pro max ham chiqazamiz instagramingda ham bor